пролить О красного зале воды Как сложно и страшно на свет Просто живым И мимо усталых вокзалов Где копоти не различить Мечты пассажиров усталых Затворы А там, где станет наденет Тот самый живой и родной, Последний и первый на свете И вечный изгой. Там будет и пусто, и чисто, Там кроет навеки земля, Прогулки друзей и нет смысла, Надеяться зря. Ты не печалься нас, Не завтра еще на расстрел, Не завтра мы выйдем из зада, Добра не предел.